Iya. Origin dulu udah sebenarnya itu belum. Sekolah dulu aku habis sekolah habis pulang sekolah lah kan sama sama nenek.

Oh,

Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.